mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi muri uno mwanya udasanzwe tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo urubanza ni iherezo ry'intambara ihambaye urubanza ni iherezo ry'intambara ihambaye mugenzi mu nkundire nk'uko rino jambo ryatanzwe biciye mu guhumekerwa imbere yuko twinjira mu izo n'indagicirwa tubanza uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihambwe icubahiro mwami tuje imbere yawe twahuye n'imbere n'inyuma ariko mwami biciye mu kwiga ijambo ryawe no gusenga turezwa kandi tugahabwa uburenganzira bwo kwitwa abazotaha mu gihugu cy'ibyiza igihe dukurikirana ikigwa ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza kandi ndakwinginze ngo ubuhe ubwenge umutima n'umubiri mugiye gukurikirana kino cigwa mbere nange umusabyi w'uhoraho ugiye kugishikiriza kugira ngo umwami amajambo yawe tugiye kwiga ahindure buri wese ariko kandi mwami turagusabye rino jambo urishikane wese kandi namwe mukumviriza rino jambo uduhe kugira umwete turyumvirize turi kumwe kandi namwe uduhe kugira umwete wo kuryumviriza gushaka umunota wa nyuma mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mwibuke yuko turi mu rukurikirane rwo kwiga igitabo cya daniyeli uno munsi twiga igice cy'indwi cya daniyeli mugenzi ndaguhamagarira gufata umwanya ukwiye ukurikirana icigwa gushika ku munota wa nyuma kugira ngo ushobore gutahura icyo ijambo ry'imana rikubwira uno munsi daniyeli igice cy'indwi hasa na daniyeli igice cya kabiri hose hashaka kuvuga ibintu bimwe hari ibintu bimwe bimwe bisaba tuzirikane imbere y'uko twiga kino gice cya daniyeli ubwa mbere iyerekwa rya daniyeli igice cy'indwi riza ari mu ijoro kandi rirerekana ikiyaga gihungabanywa n'imiyaga ine nuko daniyeli aravuga ati mu byo neretswe mu ijoro nagize nka mbona imiyaga ine yo mu kirere isenyeranira ku kiyaga kinini daniyeli igice cy'indwi ku murongo waho wa kabiri umwiza n'amazi nk'uko biboneka mu itangura igice cya mbere ku murongo wa kabiri bitwibutsa igihe imana yatangura kurema umwiza ariryo joro byerekana hariya muri daniyeli yuko izo ndoto zabonetse ari mu ijoro maze amazi hano muri daniyeli igice cy'indwi herekana iyo miyaga ine yo mu kirere isenyiranira ku kiyaga kinini ni kuvuga ko mu by'ukuri biraboneka yuko bifitaniye isano no mu gihe kirema. hari ikindi kintu dukwiye kuzirikana ngaha ariko kandi ngaha muri iri yerekwa rya daniyeli igice cy'indwihoho biraboneka ko irema ryari ryatewe kandi ryari ko rihungabanywa n'imiyaga ine imiyaga ine yari kirasenyeranira ku kiyaga ni kuvuga ko imiyaga ine yari yateye irema reka tubandanye twusabasangura bibiriya kugira ngo turabe neza icyubako cya daniyeli igice c'indwi ubugira kabiri ibikoko byo mwiyerekwa byo mwiri yerekwa rya daniyeli igice c'indwi birahumanye ibyo nabyo bikaba bisobanura yuko ibyo bikoko birangwa no guca kubiri n'amategeko y'imana ubugira gatatu ibyo bikoko birategeka bigategekura iyo bivuze ntibyivuguruza biboneka ko ukuganza imana yari yahaye adamu ibyo bikoko byari byakumwibye ubugira kane umuzo w'umwana w'umuntu werekana ukurenganurwa kwa damu maze ubutware bugasubizwa nyine bwo reka rero dushobore gusesangura turabe ibikoko bine bivugwa muri daniyeli igice cy'indwi maze twongere tubone n'ubusobanuro bwa bino bikoko bine biteye ubwoba biboneka muri daniyeli igice kindwi reka tubanze dusome muri bibiliya turabe ukuntu daniyeli abyerekwa avuga ngo icya mbere cyasa n'intambwe kandi cyari gifise amahembe nk'ay'inkukuma ndacitegereza gushisaho ibyubi byacu bihanyuwe gikugwa hasi gihagarikwa ku maguru cema nk'umuntu kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu daniyeli igice cy'indwi ku murongo waho wa kane daniyeli avuga iki avuga ngo ndongera mbona ikindi gikoko cya kabiri gisa n'icyitwa idubu cyari gihengamiye iruhande rumwe cyari gifashe amagufa atatu y'imbavu mu kanwa mu mihaha yacyo barakibwira bati va hasi ujye inyama nyinshi daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa gatanu abandanya yerekwa hanyuma y'ibyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe mu mbavu zacyo cyari gifise amababa ane nk'ay'igisiga kandi icyo gikoko cyari gifise imitwe ine gihabwa inganji daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa gatandatu hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngiranya mbona ikindi gikoko cya kane giteye ubwoba cy'uyobe kandi cy'inkomezi nyinshi cyari gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura kirajajanga ibisigaye kibisibangisha amajanja yacyo cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe cumi daniyeli abandanya yerekwa iki arabwigwa ibyerekeye kino gikoko cya kane nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameza kandi gahembe gatonya imbere yako hakugwa amahembe atatu murayari maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye akano gahembe daniyeli abandanya akaraba nkomeza kwitegereza bakiriko barashirwako intebe z'ubwami maze haza uwa mbere na mbere arabyagira imyambaro yiwe yera nka sheregi kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka uruzi rw'umuriro wihuruka rupfa imbere yiwe ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe imanza zirashingwa ibitabo birazingurugwa daniyeli igice cy'indwi ku murongo w'indwi gushikana ku murongo w'icumi inkuru nziza marayika aradusigurira izo nzozi bisigura ko ubusobanuro nyabwo bwazo atahandi buboneka atari muri bibiliya gusa nuko negera umwe muri baba muri nuko negera umwe mu bari bahagaze aho uyu ni daniyeli ari karavuga: ndamwinginga ngo ambarire iby'ukuri byo muri ibyo byose arambwira amenyesha uko bisobanurwa ati ibyo bikoko bine uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi ariko abera bisumba byose bazuhabwa ubwo bwami kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo gushitsa ibihe bidashira Daniel igice cy'indwi ku murongo wa cumi na gatandatu gushikana ku murongo wa cumi n'umunani marayika yarasobanuriye daniyeli ibyo yari kuraba bagenzi nk'uko nabibabwiye kugira ngo dusobanukirwe neza ibyerekeye buno buhanuzi ni uko dutegera n'amatwi yose n'umutima wose ibyo marayika yabwiye umusabyi w'imana daniyeli nk'uko twabibonye daniyeli yabonye icya mbere cyasa n'intambwe kandi cyari gifise amababa nk'ay'inkukuma ndacitegereza uyu ni daniyeli ariko aravuga gushyitsaho ibyubi byacu bihanyuriwe hasi gihagarikwa ku maguru cyema nk'umuntu kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa gatanu wa kane hari ikintu bisaba ndababwire kandi mukizirikane cyane kubera yuko n'ikintu cya mbere cy'ingenzi daniyeli ubuhanuzi bwose yagiye ahabwa bugenda buhera mu gihe ciwe ni kuvuga ngo yagenda yerekwa amateka y'isi uhereye mu gihe yabarimo buno buhanuzi bwo muri raniyeri igice cy'indwi yabweretswe ku ntwaro cyangwa ku bwami bwa baburoni nk'uko marayika yari yabariye daniyeli yuko ibikoko bine yarose ari abami bane ni kuvuga ko buno bwami nk'igikoko cya mbere aho ubuhanuzi buza guhera buza guhera aho daniyeli yari asanzwe ari hari mu bwami bwa baburoni nibyo intambwe ihagarariye neza na neza baburoni intambwe z'amababa nizo zari ibishushanyo ibisharizo mu gisagara cya baburoni gukugwa kw'amababa byerekana ku rukurikirane rw'abami batereza gutwara i babuloni kugeza ku mwami w'abamahambaye berushaza nk'uko twabibonye mu gice cya gatandatu ukuntu ubwami bwiwe bwagenze ndabibutse kandi yuko buno buhanuzi naho buboneka mu gice cy'indwi nibwo daniyeli yabanjije kwerekwa imbere y'uko atabwa mu cyobo cy'intambwe muri daniyeli igice cya gatandatu yongera ararekwa avuga ngo ndongera mbona ikindi gikoko cya kabiri gisa n'icyitwa idobo cyari gihengamiye uruhande rumwe cyari gifashe amagufa atatu y'imbavu mu kanwa mu mihaha yacyo barakibwira bati va hasi ujye inyama nyinshi daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa gatanu nk'uko twabibonye mu gice cya kabiri inyuma y'ubwami bwa baburoni ibi twarabibonye no mu gice cya gatanu cya daniyeli aho berushaza yakoresheje ibikombe n'ibindi bikoresho byo mu ngoro y'uhoraho akabikoresha mu minsi mikuru yo kwinezereza maze amajyamba kandi kwa gisika meni meni tekeri perese byasobanura yuko ubwami bwa buroni buherengetejwe buhawe abameri n'abaperesi nibyo inyuma ya buroni haje abameri n'abaperesi idubu rero igereranya ubwami bw'abameri n'abaperesi guhengamira ku ruhande rumwe byerekana ububasha abameri nako abaperezi bari bafise ku bamedi imbavu zitatu ziri hagati y'amenyo zerekana ibihugu bitatu byafashwe mpiri n'ubwo bwami bw'abamedi n'abaperesi icya mbere ni libiya icya kabiri baburoni icya gatatu kikaba egiputa hanyuma y'ibyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe mu mbavu zacyo cyari gifise amababa ane nk'ay'igisiga kandi icyo gikoko cyari gifise imitwe ine gihabwa inganji daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa gatandatu inyuma y'abamedi n'abaperesi ahasuwerusi nk'uko tububona mu gitabo cya daniyeli icyo gihe amaze kumva abagiriki bari kubarishyira hejuru yagomoye ingabo ziwe aratera kandi ingabo z'abagiriki zari zirongowe n'umwana muto yitwa alexandre maze alexandre acanesha ahasuwerusi ubwami bw'abagiriki buca burakura rero ingwe igereranya ubwami bw'abagiriki bwashizweho na alexandre mukuru kunyaruka kwerekana ukuntu alexandre mukuru mu myaka mike gusa yari yigaruriye isi yose imitwe ine nayo igereranya abajenare bane bahavuye bagabura ubwo bwami mu gihe alexandre mukuru yari amaze gupfa ubugira kane daniyeli avuga iki yavuze ngo hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngiranya nka mbona igikoko cya kane giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi cyari gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura kirajajanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe cumi mu gihe ubwami duhejeje kuvuga bwo bwo bworoshe kumenyekana no kuvugwa mu rurimi rwumvikana igikoko cya kane ni amayobera igikoko giteye ubwoba kigereranya roma ya gipagani amahembe cumi ni ubwami cumi bwari bugizwe bwari bugize roma ya gipagane ubwami bwa mbere bwari aramani ubu nka kino gihe ni ubudagi ubwami bwa kabiri bwari ubu burugundi ni kuvuga mwa kino gihe buno bwami busanzwe buhari ni swise ubugira gatatu ubwami bwari bukoranye bugize roma ya gipagani ni anglo saxon ni kuvuga ubwongereza mwa kino gihe ubugira kane ubwami bwa kane bwari abafrankisi bano nabo mwa kino gihe ni ubufaransa ubugira gatanu n'abaswavi mwa kino gihe ni porotigare ubugira gatandatu ni wisigoti mwa kino gihe ni esipanye ubugirindwi ni lombardi mwa kino gihe ni itari maze ihembe rigira umunani n'ubwami bugira umunani bwari bwize roma ya gipagani n'abaheruri byarakuweho mwa kino gihe ntirigihari ihembe ubwami bw'icenda barabavandari mwa kino gihe byarakuweho ntirigihari ubwami bw'icumi icyo gihe bwari osorogoti mwa kino gihe iryo hembe ubwo bwami bwari bugize roma ya gipagani bwarakuweho ntibugihari amahembe atatu yakuweho kubw'inkomezi z'agahembe gato ni ubwami bwakuweho bwigaruriwe n'ubupapa mu mwaka guhera mu mwaka w'amajyana na mirongo icyenda na gatatu gushyika mu mwaka w'amajyana atanu na mirongo itatu n'umunani imbere ya yesu kirisito kandi gushikana n'uno munsi ntibugihari ku isi bwarakuweho ni abaheruri abavandari hamwe n'aba osorogoti ubwo bwami bwarakuweho reka dusesangure neza iby'ako gahembe gato kuko na daniyeli yari yifuje kumenya iby'ako gahembe gateye amakenga k'amayeri menshi daniyeli avuga ngo nijya rya rindi ryamera rigatembagaza ya yandi atatu nk'uko twayabonye niryo ryahembe ryari rifise amaso n'akanwa kihayagiza ryaboneka ko ari rinini kurusha ayandi magenzi yaryo daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa cumi na gatandatu gushikana ku murongo wa mirongo ibiri daniyeli arabibwirwa neza marayika aramubwira ngo maze mu nyuma hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'aba mbere kandi azonesha abandi batatu bino nibyo nari kubasobanurira yuko ya mahembe cumi yari abami icumi bari bagize roma ya gipagani marayika yabwiye daniyeli ariko aramusobanura ibya ka gahembe gatonya yuko kano gahembe gatonya yabonye ari uwundi mwami azoza hanyuma ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu ya mahembe atatu yakugwaho nk'uko namaze kuyabereka bagenzi muri ko murakurikirana kino kiganiro mu gihugu cy'ibyiza cuno munsi kumbure ano n’amabanga ahambaye cyane niyo mpamvu ndaguhamagarira mu gihe ukurikirana kino cigwa usenga cyane ku rugero ruhambaye kugira ngo muhemu w'imana nk'uko ari we yabimenyesheje daniyeli nawe hamwe nanjye mugenzi ashobore kubidusobanurira neza reka dusome ibikorwa by'uno mwami agiranywa n'agahembe gatonya isumba byose azoyivuga ko amajyamba y'agatituro kandi azocobogoza abera bisumba byose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekerwa mu yiwe daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu gushikana ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu reka turabe mu by'ukuri buno bwamu bwari bwo mbega bushobora kuboneka ikintu kiburanga ni guhindura amategeko y'imana kandi bagahindura n'ibihe ikigeretswe ko bagacobogoza abera bisumba byose mbere ikindi kigeretswe ko bakavuga amajyambere y'agatituro ku isumba byose mana ariyo isumba byose muri kuvayo igice cya mirongo ibiri ku murongo w'umunani ibwirizwa rya kane ryavuga ngo wibuke na n'ubu rivuga ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uze ukore aba ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanjye njyewe uhoraho imana yawe ntuzugire iki na kimwe ukora ko cyangwa umugore wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa inka zawe cyangwa inyambukira iba iwawe bagenzi ntukagire igikorwa na kimwe ukora wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa inka zawe cyangwa inyambukira iba iwawe kuva igice cya mirongo ibiri ku murongo w'icyenda gushikara ku murongo w'icumi kubera iki kuko iminsi itandatu iyi ni imana iri kiravuga ariyo njewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose nkaruhuka ku munsi ugirindwi nicyo cyatumye ngewe uhoraho agira umunsi w'isabato nkaweza kuvayo igice cya mirongo ibiri ku murongo wa cumi na rimwe imana umuremyi niyo iriko iravuga ehehe mu ngo zacu zose none havamo urugo rwande mu ngo zacu twese tuzoruhuka isabato nk'uko umuremyi yabitugeze nk'ibwirizwa rya kane yego ibivuga si byo mbona bikorwa hari byahinduwe ni bande babihinduwe reka bishobore gusesangura hari ababihinduye kandi twari ko turasoma mu buhanuzi bwa daniyeli igice cy'indwi twabonye yuko agahembe gato gategerezwa kubihindura reka rero turaba babihinduye abo bantu babihinduye baraza kuba aribo baca baba agahembe gatonya reka dushobore gusoma isumba byose azoyivuga ko amajyambere y'agatituro kandi azocogoza abera bisunga byose azoca imigabo yo guhindura ibiheri byagezwe kandi bazoreshyurwa amaboko yiwe nk'uko ibyanditswe byera bibyerekana reka dusesanga ukuri kugaragara mu gitabo bitwa ubwuzuye bwa kera ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na gatanu cya ekereziya gatolika hari amajambo avuga ngo ekereziya irazigama amabwirizwa cumi ikayaraba nk'inzira ntangere twogendera ko yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'imana bagenzi hari abantu benshi bino bintu babiharira kandi mu bitabo bya ekereziya ariho nyine biyandikiye nibo babyiyandikiye barabyemera neza ekereziya irazigama amabwirizwa cumi ni kuvuga ko ekereziya iremera amabwirizwa cumi kandi yaraba nk'inzira nta ngere twogendera ko irabyemera neza yuko abantu bari mu nzira y'ukuri kandi ukuri kuzuye kugomba kuko kuvugwa kwisunze amategeko cumi ariko kandi yoyo kubw'ubushobozi bwayo ubushobozi daniyeli yabonye bwari bufiswe n'agahembe gatonya yarahindiye gusa umunsi w'isabato maze kereziya nyene yishiriraho ukurikira ngo ube umunsi w'imana ubuhanuzi daniyeli yari yaravuze ku gahembe gatonyi ngaha aho bubonekera yuko habonetse ubwami buhindura amategeko y'imana bukishyiriraho iby'iwabo imana nayo reba ukuntu yoyo yari yaravuze yari yavuze ati ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera cyane ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'uhoraho imana yanyu magera amaso yanyu yiboneye ibyo uhoraho yakoze ku bwahaga bayari bagenzi imana yari yarababugije abisirayeri mbere na yesu na wenyine yabivuze yesu nawe yavuze ati ntimugire ngo najye gusenyura ibyagezwe cyangwa amajyambere y'abavugishwa n'imana sinajye kubisenyura ariko najye kubishyitsa yamara ekereziya yoyo yarabihinduye bagenzi reka dusome bibiliya icyo itubwira mata igice cya gatanu ku murongo wa cumi n'indwi gushyikara ku murongo wa cumi n'umunani yesu yabuze ngo ndababwira ukuri gushyitsa hejuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe cyangwa agatsatsa na kamwe bizova ku byagezwe gushyitsaho byose bizoherahezwa ariko mugume mushize mu mutwe yuko ekereziya yo yatubwiye ko yahinduye yabihinduye yoyo yabyemera yuko yabyihinduriye bibiriya ivuga ngo nuko uwongera nuko uwuzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mu ijuru azoka azogigwa muto hanyuma y'abandi ino mvugo ya bibiliya ivuga ngo azogigwa muto hanyuma y'abandi bisobanura yuko atazokwigira yinjira mu bwami bwo mu ijoro ariko uwitondera akayigisha mbega yesu ntiwomba kwitondera kandi ndanayigisha kugira ngo uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijoro hari abantu bakunda kumbarira kubera ko ukunda kutwigisha amategeko kubera ko ukunda kwigisha amabwiriza y'imana yesu yambariye ngo ninayitondera kandi nkayigisha uyu ni yesu yabivuze muri mata y’igice cya gatanu ku murongo wa cumi n'icyenda ngo uwo azogirwa mukuru mu bwami bwo mu ijoro ni kuvuga ngo ubwami bwo mu ijoro ni ubwiwe by'ukuri ndashaka ngo mugwe muzirikana yuko ekereziyo yavuze ko yabihinduye ni kuvuga ko agahembe gatonya ubu turashobora kukabona yuko ari buriya butware bwahinduye amategeko y'imana nk'uko twamaze kubona maze igihe umurongo murongo wa mirongo irindwi na gatanu havuga kumara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe igihe mu buhanuzi gisobanura ko ari umwaka umwe ni kuvuga iminsi amagana atatu na mirongo itandatu ibihe nabyo ni imyaka ibiri ni iminsi amajana indwi na mirongo ibiri maze igice cy'igihe ni kuvuga n'igice cy'umwaka ni iminsi ijana na mirongo umunani duteranije rero yose duca dutora iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu nk'uko ubuhanuzi bwo muri ezekiyeri igice cya kane ku murongo wa gatanu gushyikana gatandatu hatubwira yuko umunsi umwe ungana n'umwaka kubera yuko ino minsi igihumbi n'amajyana abiri na mirongo itandatu yoba iminsi mike kandi tubona ibyavuzwe muri bibiliya byabaye imyaka myinshi duca tubona yuko buno buhanuzi bwa ezekiyeri ari impamo ni kuvuga ngo ubwoko bwera bwategerezwa guhama abahinga mirongo ine cyangwa imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu buno buhanuzi ino mvugo ya bibiliya yagiye ikoreshwa henshi muzoyibona no mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana mbere n'ahandi henshi muri bibiliya herekana agahamo n'agatotezo roma ya Gikristo y'ubupapa yagiriye ubwoko bwera ushaka gutahura bino kandi urashobora gukurikirana icyigwa twigishije kivuga ishengero rya kirisito mu gihe cy'ishengero rya perugamo imyaka iyi imyaka igihumbi n'amajyana abiri na mirongo itandatu ni imyaka abana b'imana baciyemo bariko barahama n'ubutware bw'agahembe gatonya guhera mu mwaka w'amajyana atatu w'amajyana atanu na mirongo itatu n'umunani gushikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo icyenda n'umunani yesu kirisite yaramaze kugenda mu ijoro inyuma y'ino myaka igihumbi n'amajyana abiri na mirongo itandatu ni kuvuga inyuma y'ino myaka sentare yo mu ijuru yarakoranijwe urubanza ruza inyuma y'imyaka igihumbi n'amajyana mirongo itandatu kandi impamvu ni uko agahembe gatonya kakomeje gutera ibitero mu ijuru rero urubanza ruza kugira ukuri n'abanyakuri bashobore kumenyekana hariya muri daniyeli igice kimwe ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu gushyira ku murongo wa mirongo ibiri n'umunani ariko imanza zizoshingwa bamwake ingoma yiwe bayikombore bayihenebereze gushyitsa ku muhero kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizoha biba ubwoko bw'abera n'isumba byose ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho kandi abami bose bazoyikorera bayumvire aya majambo agarukiyaho ariko njyewe daniyeli ibyiyumviro byanjye bimpagarika umutima mu maso hanje harahindurira ariko ayo majambo ndayabika mu mutima wanjye reka ishobore gusesangura bino mbere y'uko turangiza ikigwa kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize nka mbona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo mu ijoro aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushyikiriza reka dushobore gutahura umwana w'umuntu avugwa ngaha ninde dusomye muri mariki igice cya cumi na gatatu ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu matayo igice cy'umunani ku murongo wa mirongo ibiri matayo igice cy'icyenda ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu ruki igice cy'icyenda ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu hamwe n'igice cya cumi na kabiri ku murongo waho umunani tubona yuko umwana w'umuntu avugwa ari yesu umucunguzi wacu wa wundi yapfa mu gishingo cy'abadamu kugira ngo dushobore guhabwa ubugingo budashira icyo tubona ngaha ntabwo umwana w'umuntu avugwa nk'uje ku isi ariko avugwa nk'uvuye mu kibanza kimwe cyo mu ijuru yerekeza mu kindi kibanza cyo mu ijuru nyine ni kuvuga ngaha turabibona yuko aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza yavuye mu kibanza kimwe cyo mu ijoro yerekeza mu kindi kibanza aya majyambo yose yibutsa ibyakorerwa mu ihema ryo mu isi ku munsi w'impongano bisobanura ko inyuma ya myaka igihumbi n'amajyana bibiri na mirongo itandatu yesu yategereza gutangura igikorwa ciwe cy’ubuherezi bukuru bwo ku munsi w'impongano mu minsi y'iherezo ni kuvuga yuko yesu kirisito yagomba gutangura igikorwa ciwe c'impongano inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo icyenda n'umunani ku munsi w'impongano mu ihema ryo ku isi umuherezi mukuru yarinjira mu ihema kugira ngo aku kugira ngo wari umunsi wo gukura ibyaha ku bisirayeri muri iki gihe umuherezi yaza gusohoka mu ihema ahera cyane abantu bose bitunganije ibyaha byabo bakabikugwako ariko kandi byaca byimukira mu ihema ryo mu ijuru ikindi kigeretswe ko iyo umuherezi mukuru asohotse ahera cyane agasanga ntiwitunganije icyo gihe wacupfa wishwe n'icyaha cyawe uno munsi rero yesu kirisito nawe arahera cyane turi mu minsi y'impongano mu minsi y'iherezo buri wese ahamagarwa kwitunganya no kwemera kurekura icyaha ciwe kuko hamwe mesiya yesu yosohoka hera cyane utaritunganya woba witeguriye gupfana n'icyaha cyawe igikurikira nyuma y'uwo munsi w'impongano ni iki gikurikira aca ahabwa inganji n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe ingoma yiwe n'ingoma itazobaho kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazuhangura daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa cumi na kane kumusaba bisobanura iki kumusaba nicyo kimwe no kumushika no kumwishikanira nicyo kimwe no kumuhimbaza kumwumvira urubanza ruriko ruravugwa ngaha rwerekana ko rurangira imyizerere itari ya bibiliya kagahembe gato kishiriyeho izo kubaho maze ukumvira amategeko y'imana kwa kundi ubupapa bwakuraho kugarukanwe kongere gushyirweho abantu abera bisumba byose bahabwa uburenganzira bwo gusenga imana bayumvira muri byose iteka ryose abera bisumba byose bobo ni bande kugira ngo dushobore gutahura neza reka tumenye n'abera bisumba byose abaribo abera bisumba byose ni imvugo yerekana abana b'imana abo babandi baruhiye muri ino si abo barahuye kandi bazohura n'akarengane gakomeye gakorwa n'agahembe gato bivuye ku kuba barase gukurikiza ibinyoma by'ako gahembe ibinyoma by'ako gahembe nabyo nibi bikurikira isumba byose azuyivuka amajyambere y'agatituro ano majyambere y'agatituro avugwa ngaha ni amajyambo yo kwiyita amazina y'amarogotano yo gutuka imana nko kwitwa papa mwibuke yuko bibiri ivuga yuko atamuntu n'umwe ku isi akwiye kwitwa data wa bose kuko data wa twese ari imana iri mu ijoro kandi ntabwo bigarukira ngaha gusa hano majyambo y'agatituro avugwa ngaha ni amajyamba avuga yuko bashobora guharira abantu ibyaha n'ibindi n'ibindi kwitwa abapadiri padiri bisobanura eh, so mukuru hari n'abandi bakuze na kino gihe basigaye bicwa ba revera bisobanura ngo kibirengeye ba musenyeri ntara yanje kandi ibyo bakabyitaba ano majyambo n'ay'agatituro ku mwana kandi azocobogoza abera bisumba byose ikindi kiranga kano gahembe gatonya buno bwami twavuze ni gucobogoza abera bisumba byose ariko kandi impamvu acobogoza abera bisumba byose ni uko yahinduye ibihe n'ibyagezwe maze abera abisuma byose bakanga kumukurikira bo bakaguma bumvira iby'imana yavuze kandi bazoreka amaboko yiwe kugeza aho ibihe n'igihe bizoshirira uno mwama hambaye agereranywa n'agahembe gatonye muri bibiriya ni umwami azorugwana gushitsa ku munota bwa nyuma nta bundi butware buhari buzosubirira roma ya gikirisito roma yabatijwe ikitwa roma ya gikirisito atari ubwami bwa mesiya ubwami bwabera bisumba byose ariko imanza zizoshingwa bamwaki ngo bayiwe bayikombore bayihenebereze gushyitsa ku muhero kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizoga bigwa ubwoko bw'abera bisumba byose ikintu gikomeye ngaha tubona ni uko daniyeli ano majambo yayagumije ku mutima wiwe mbega ikintu cyiza cyane yuko nawe ano majambo uhereje kumva woyagumiza ku mutima wawe kuko hari imana imwe kandi hari umuhe kandi hari umuhuzi umwe w'imana n'abantu na wenyine n’umuntu. ni kirisito yesu yitanze nk'icungu ya bose kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byose icyete cya mbere cyabiteza paul yandikiye timoteyo igice cya kabiri ku murongo wa gatanu gushikana ku murongo wa gatandatu mugenzi hari imana imwe ukuri ni kumwe ubu uzoza kubwira ibinyuranye na bibiriya uzomwamirire kure turafise umuhuza umwe w'imana n'abantu uwo umuntu ni kirisito yesu yesu yaritanze ku icungu ya bose kandi ibyo ni kwama tubishinga intaye yose tubivuga nibwo butumwa bugomba kwamamazwa kugira ngo abantu bemere kumwakira ahindure ubuzima bwabo nabo batangure kubaho mu buzima bwo kumvira imana boye kumvira ibinyoma by'agahembe gatonya yesu aramwishyura ati ndiwe kandi muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha azaranye n'ibicu byo mu ijoro ariko igice cya cumi na kane ku murongo wa mirongo itandatu na kabiri bagenzi ndagenda babwira ikintu kidasanzwe vuba bidatinze umwami wacu yesu kirisita agiye kuza vuba ego agiye kuza kugira ngo atange ibyasezeranywe kandi yongere agarurire adamu yongere atugarurire ibyiza twanyazwe bya edeni ubwami satani yanyaze adamu uno munsi yabushyize mu minwe y'agahembe gatonya ariko kandi mpera n'imperuka kubera ibitero by'ubupapa bukomeza gukora ku ihera ryo mu ijoro impera n'imperuka yesu agiye kuza kurangiza bino bintu burundu abera bisumba byose tuzotonda umurongo maze twegukire igihugu cy'ibyiza gihore ari icacu ibihe bidashira azoba ari umunezero udasanzwe kino gihe tuzokwibuka ibikorwa twakoreye kirisano ku isi byo kwamamaza ubutumwa bwiza kwitondera amategeko y'imana no kuyigisha abandi icyo gihe nk'uko twabibonye tuzokwitwa bakuru mu bwami bwo mu ijoro azoba ari umunezero tuzokwibuka ibihe byiza twagiye tubamo ku isi byo kubaho mu mavugabutumwa Iyo kubaho turi ko twita imbare ababuze ibyo bafungura mu gihe tuzaba turi ko turi mu ijoro tuzobonana n'abandi twaha ibyo kwambara n'abandi tweretse urukundo rwa kirisito mu nzira zose zishoboka pawuro intumwa aremera neza ego ego aroma igice cy'umunani ku murongo mirongo itatu n'indwi gushyikana ku murongo mirongo itatu n'icyenda ariko muri ibyo byose turushinzwa kunesha n'uwadukunze bagenzi ntabwo tunesha ku bwacu ku bwanjye sinshobora kwitondera amategeko y'imana ngo mbishobore bagenzi pawuro yatubwiye ngo kandi nange niko ndabivuga turushinza kunesha n'uwadukunze kuko menye neza hakekeranya yuko naho woba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa cyangwa uburebure ry'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atakizoshobora kuntandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri kirisito yesu umwami wacu mbega mugenzi icyemezo kidasanzwe cya pawuro mbega icyemezo kidasanzwe cyanje ikigwa nk'uko duhereye kukibona hariya mu gitabo cya daniyeli igice cy'indwi kiratwereza amateka y'isi mu buhanuzi kandi duhegeye kubona yuko mwa kino gihe turi mu gihe cy'ubutware bw'agahembe gatonya aho kariko karakora nk'uko kigombeye kandi kahinduye amategeko y'imana abantu benshi barabumviye abantu benshi barakumvira amadini n'amadini ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ibihumbi n'ibihumbi by'abana ibihumbi n'ibihumbi by'abasore ibihumbi n'ibihumbi by'abagabo ibihumbi n'ibihumbi by'abagore ibihumbi n'ibihumbi by'amashuri ibihumbi n'ibihumbi by'ibintu byinshi bitandukanye ntarakurikiye kano gahembe gatonya ariko kandi nk'uko duhegeye kubibona agahembe gatonya kazorimbuka kandi karimbukane n'abantu bose bemeye kugakurikira imburi hambaye mwa kino gice cya daniyeli nuko abantu bose bahamagarirwa kubavanwa n'iyo ngendo bagahabwa uburenganzira bwo kuba mu gitigiri kabera bisumba byose basigaye bitondera amategeko y'imana babiheshejwe no kwizera yesu kwabo ibyahishura yohana igice cya cumi na kabiri igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kane maze noneho uno munsi uramenye yuko udakekeranya yuko ata kintu na kimwe kigomba kugutandukanya n'urukundo rwa kirisito ni iki gihe hari cyo gutandukanya n'urukundo rwa kirisito mugenzi mugenzi ndaguhamagarira kwakira yesu kirisito nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe bicitwa uno munsi uyu munsi uyu munsi mugenzi uyu munsi nyine bicitwa uno munsi yesu araguhamagara n'imbabazi ziwe mwiyegurire bicitwa uno munsi kuko abamwiyegurira bicitwa uno munsi nibo bonyine bazohabwa uburenganzira bwo kujya mu gihugu cy'ibyiza mugenzi fata ingingo yo kwiyegurira yesu kirisito bicitwa uno munsi nanjye nkumusabyi w'uhoraho ndagusengera ngo kwizera kwawe ntiguhere ariko nibamara kubimenya no guhindurwa na kirisito uzobiga ishinga ntayo cya kirisito kuri bagenzi bawe dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntibihabwe icyubahiro mwami tuje imbere yawe twambiye imbere n'inyuma turakwinginze mwami udutahunze iki jambo ryawe ritubwira ijambo ryawe rirere kunyumva reba gushasha umutima w'umwana muto ahegeye kumviriza kino cigwa mwami reba gushasha umutima w'umusore n'inkumi ahegeye kumviriza kino cigwa mwami reba gushasha umutima w'umuntu uwo ari we wese abagabo n'abagore abatamakazi bose bahirire kumviriza kino cigwa buri wese yoye kugwa mu ikosa ryo kugikengera ariko mwami afata ingingo yo kwiyegurira maze nawe umwandike mu gitigiri c'abera bisumba byose nta bandi tuzokwicara nabo mu bwami bwawe mu ijoro mu gihugu c'ibyiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi ntegereje gukurikirana kino kiganiro rino jambo ni ijambo ridasanzwe mu by'ukuri nifuza yuko uzirikana cyane mu buzima bwawe ariko kandi ni ijambo ribohora kubera yuko ritanga ibyizigiro by'ibihe bidashira yuko impera n'imperuka satani naho yatwibye edeni n'ibyo imana yaduhaye byose yesu kirisito yaramanitswe kugira ngo abitugarurire n'ubutumwa bwiza buhambaye abantu benshi sinzi barakeneye mu jambo kandi kugira ngo rishikire bagenzi bawe kumbure yesu agomba yuko wewe wenyine ari wewe uhinduka igikoresho cyiwe rero mugenzi igikoresho cya kirisito kumukorera gukora kugira ngo rino jambo ridasanzwe rishike no kuri bagenzi bawe